Na'am, to wannan ɗan'uwa mai tambaya na farko tambaya yake ya ce malam ni dai ina da mata gare ni matan nan kuma Allah ya mata cikawa muna da ɗaya guda ɗaya mu da ita mun haifi ɗaya guda ɗaya sannan kuma akwai uwarta babu ubanta akwai uh, akwai 'yan uwanta su biyu wanda uwa ce sun ka haɗa da su su kenan muke kenan yana nun kenan hece amma ni kuma abinda take gare ni ita wannan matattawa ‘yan ta ce kamar babanta da babana uwa da ƙanina amma ubansu ne a ɗaya sai mun ka zo mun kai auren zumunci to shi ne shi tambaya tambaya nan yanzu kamar gadon shi ke tambaya wai nata yanzu su 'yan uwa wanga wani suka haɗuwa ɗaya mai a haƙƙinsu a hidda musu nasu haƙƙi ina son in a hidda musu nasu haƙƙi da haƙƙin uwarta ita mamaciya to ya zama da nawa ne da ɗiyata sai in game su gaba ɗaya tun da ɗiyata ce kuma yariya bata girma ba an gane tambayar sako bawan allah ina maimaita tambayarsa kenan ma'ana a nan shi matar shi ta mutu Ta bar shi a matsayin mijinta kuma ya ce auren zumunci sun ke. da babanta da baban shiwa da na ubansu ɗaya sannan ga wata ita mamaciyar sannan tana da ɗiya guda ɗaya sannan tana da ƙanne su bi maza waɗanda suka haɗa wa ɗaya tambayar gadon shi ke anan alal haƙiƙa na farko zahirin alkur'ani da kai da ɗiyatta da uwarta kowa allah ya yanka mai gado a nan zahirin alkur'ani ana fahimta a bari mu fara da ainihin uwa tunda ita ce an kawaro da ita a nan idan muka ɗauko alkur'ani surutun nisa'i aya ta goma sha ɗaya wadda ta ƙumshi ainihin gadon iyaye da 'ya'ya har ma da jikoki Allah subhanahu ta'ala yake cewa yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn fa in kunna nisaa'an fawqa sanatayn falahunna thulutha ma taraka wa in kanat wahidatan falaha nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu waladun yawa anan kenan nan uwar tana da sudusu an gane tana da sudusu mimma tarakat ibnatuha li anna laha waladun saboda tana da ɗa ɗannan kuma ya shahi a azzakar aure unsa ɗa namiji ne ko mace ne to yanzu mun gane a nan uwar tana da ainihin kashi ɗaya cikin shidda cikin gada wannan ɗiyar tata an gane zahirin alƙur'ani ya bata shi kuma miji nashi rabu Allah ya yanka masa nashi rabo har yanzu a cikin alƙur'ani a suratun nisa'i aya ta goma sha biyu wata ƙumshi ainihin gadon ma'aurata tsakanin namiji da matashi ko tsakanin mace da mijinta sannan ta kumshi ainihin gadon wato 'yan uwa waɗanda suka haɗa uwa ɗaya da mamaci an gane ku? Allah subhanahu ta'ala ce wa lakum nisfu ma taraka azwajukum illa ma kulle hunna waladun kuna da rabin abun da matanku suka mutu suka bari na dukiyarsu ta gado da shardi kaga illan bi shardi. in lame kulla hunna waladun har idan su matan bi ma'ana har idan matar ka bata da da ko jika ko diya ko jikanya babu wannan to kana da rabin dukiyarta da cikin abun da ta to wannan kuma ai an samu diya ko tana da diya to bari mu ce nan fa in kana lahunna waladun falakum rubu min raka tarakana min ba'di wasiyati yusina biha aw dayn amma idan ya kasance matar taka tana da da ko diya ko jika ko jikanya diyar da ta mutu a wannan hali to falakumun rubu'u kana da rubu'i da ma'ana yanzu kai dan uwa da kake saurari na mai wannan tambayar yanzu abin da aka gare ka a cikin wannan gado na matarka kana da rubu'i an karke gare ka eh an karci a an kar disa fortune ita kuma samir a yan season da jaman gai tana da ainin daya cikin shidda yanzu mun samu kaso nawa mun samu far biyu rabu biyu da na uwa da na shishi miji haka ne ku yan uwa masu sauraron mu abimu da saurare da kyau saboda inda muka kuskure don Allah malamai azai mana gyara ko da yake shi wannan fanni ba kowa zai iya gyara sai malamai masanan masanan gado in ka cika zaizaici kana karatun alkur'ani harfa na hwadowa in Allah bai arzuta ka da wannan fanni ba shikenan sai dai ka dangana da yawa kake samun malamai sun haddace alkur'ani amma wannan fanni na gado ba su da shi kuma abin mamaki gadon nan yana cikin alkur'ani suratun da nisa'i muke karantawa amma wani malami iya kana tafsirin ta ko a lokacin tafsiri kana jin ana tafsiri ga azumi wani in ya kana wurin daga yusikumullahu zuwa karshen bayanin gado kamar an har da kibiya fiyau har ya wuce ya kare <laughs> wuya annan to an gane ko yanzu mun samu rabon uwa eh, uwar mamaciya sannan kuma mun samu rabon shi abin nan mijinta yana da rubu'i ɗaya cikin hudu ita uwa ɗaya cikin shidda sauran rabowa kuma sun rabon ɗiya. shi ne maman kamanta mu faro da shi da Allah subhanahu ta'ala ce a hasin su suke nasu mun kuma har su aya wacan ta farko aya ta 11 suratul nisa'i da Allah subhanahu ta'ala ce fa in wahe wahidatan falaha nisfu idan ɗiya guda ɗaya tal mutu ya mutu ya bari ita kaɗai ba ta da ya ba ta da ƙauna, ba ta da kane ba ta da wa falaha an-nisfu tana da rabin dukiya abinda babanta ya bari ko abinda uwarta ta bari an gane ku? yawwa kenan mun gane anan tana da rabin duke mamata a nan yanzu mun samu far uku rabo uku ga sudusi ga kuma ainihin rubu'i sannan ga nisfu kenan yanzu da za a ca nawa ne za mu ɗauka 'yan denominator komen denominator komen shi ne aka da larabci alkasimul alkasim al-mushtarak shi ne kenan wato ya tattaro rabon kowa in an kai fraction an ka buga to sai a samu rabon kowa kowane kaso shi zai hitowa an gane shi ne denominator common ya tattaro rabon kowa a ciki za a samun kason kowa to zuma gane kenan nau za mu buga ta sai mu ɗauki asalin baskinta sha biyu ne eh sha biyu tana da rabi sai mu hidda rabin sha biyu su ne shidda sai mu bawa sai mu ba ainihin wannan ɗiyatta da alƙur'ani ce tana falhan nisfu tana da rabin dukiyar ta ko mata na'am sannan kuma uwa da take son ɗaya cikin shidda yanzu an buga shiddan nan so biyu sun zama sha biyu yanzu muke gare ta cikin shidda sha biyu gare ta bbb so shidda sha biyu afon bi gare ta bi gare ta cikin shidda afon farron sai mu ɗauki bi mu bata shine season de dus an gane yawwa mun hidda far biyu ga shidda can suna rabin sha biyu ga biyu saman sha biyu ainihin ɗaya cikin shidda na sha biyu an gane ne ko yawwa yanzu kuma ana buƙatar rabon miji sai kuma yana buƙatar ainihin rubu'i nawa ne rubu'in ainihin wato rubu'in sha biyu uku uku so hudu ba sha biyu ba kenan uku ke gare su a cikin sha biyu shine karkin duz an gane sai mu ɗauki kaso uku mu ba shi turata da duz kaso uku daga cikin sha su ne rabon ainihin shi wannan mijin nata an gane ku yanzu ga shidda can ga bi can takwas sannan ga uku sha ɗaya kenan nawa sun kai saura cikin cikin sha biyu a ƙaddara ma jika goma sha biyu ne nawa sun kai saura jika guda ce to ba a ƙare ba fa ya ce tana da ainihin ƙanne su bi maza ga su waɗanda suka hada uwa ɗaya an gani. yawwa mi an rabansu a nan alal haƙiƙa a nan ‘yan uwa lu'ummai ba sa gado a tare da farɗuwa waris reshe magadi ɗa ko ɗiya jika ko jikaya ko kama kunne ana fahimta ko ko kama kunne a akwai ko da mace ce sai mu tebar kanne ne ko yanne ne maza wani suka owa ɗaya ko su goma ne ba a ba su ko sireti waccan ɗiyar sai dai a ce ta yi gado ta samu gado fardon wa raddan ana fahimta ku yanzu anan ba sa gado ana. saboda Allah subhanahu ta'ala yana ba da su su wayannan gadon sai inda babu far'ul waris babu al'asal waris inda mutumin da ya mutu ba ubansa ko uban ubansa mahama ala an gane ko sannan kuma ba bai da ɗa ko ɗiya ko jika ko jikayya mahama nazar in babu wa'annan ne a in yana da wasu ƙanne ko maza ko mata ko da maza da mata wani suka uwa ɗaya in ko su bi ne kowane ana ba shi kashi ɗaya cikin shidda zahirar alƙur'ani in ko sun kai su bana sama ga biyu dai har yanzu dai ana ba su sulusi a ba su kashi ɗaya cikin uku har zahirar alƙur'ani shi ko da banan kaga decision vo vaut un vo decision In ka haɗa su da sibi a su da sani in ka haɗa su, ko ba haka ba? Su da sani in ka haɗa su ko? Yusawu ya ni sulsu jami'il ma'al. In ka haɗa su da sibi su yi daidai da ainihin sulusun dakkanin dukiya. Shi ko a sulusu yusawi su da sai ni jami'il ma'al, ko ba haka ba su da sai jami'il ma'al. In ka ainihin shi ko sulusi in ka barke shi sai ka samu wannan decision <laughs> an gane ko da ka haɗa su da cb decision sai su baka yan ciyar wannan shine lissahi kaga dole ne mutum in ka ce ba ruwanka da hadisa annabi ka shiga uku wai shi gadon ba ma maganar alkur'ani ta tsaya ba sai ka bar ma zahirin a alkur'ani ka bar hadisi ka bar magana kowa ka yi aiki da kwakwalwar da allah baka ifo etir en vrai mathematician dole ne ka zama mai kai hin lissahi sannan ka yar gado yanzu duk wannan misali da muka bada fraction to ina aya ina hadisi aka ramaka Allah wanda kace ka alqur'ani bin ne ba ruwanka da hadisi annabi in mun ka zo wannan bigire na gado ka gane kuranka wallahi wallahi duk wanda ce ba ruwanka hadisi annabi in ka zo da bangaro ya gane kuranshi ya gane ashe bai san komai bai san ma alqur'ani ba Allah ya sa mu gane